Devam et devam et sen. Gerçek mi? Hayır sakin olmalıyım. Fiziksel olarak mümkün değil sinir, stres, uykusuzluk hepsi bunlardan kaynaklanıyor. Dinlemem gerek. İyi geceler. je też Düşünme ya. Vallahi bu kadar düşünme. Biraz da düşünmeden yaşayan güruhun arasına katıl. Düşünmeye ara verdin de kendine. Takma bu kadar ya. Ulan Aydın hepten kafa yedin oğlum. odaklanamıyorsun. Senin olduğun yerde odaklanmak mümkün mü? Sorunun ben değilim. Hem benimle çatışmayı bırakmayı denesene. Bizim artık barış imzalamamız lazım. Bak kafayı ya yemek üzereyim ya da çoktan yedim. Sen susamaz mısın? Delirmemek için acaba ne yapmalıyım? Ya da aklımı kaybetmemek için nasıl davranmalıyım? Keşke hepimiz delirsek bunca akan güruhun içinde yalnız kalmak iyidir. Eyvah eyvah felsefeye girmesinden korkuyordum. Yapılan son araştırmalarda Türkiye'de işsiz sayısının 4000'ü geçti söyleniyor. Detaylar haberimizde. Liyakat olmazsa, adalet olmazsa, herhangi bir adamlar birilerinin sırtında yönetici olursa olacağı bu. Alo? Alo? Aydın orada mısın? Buradayım, buradayım Erhan. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyidir, sağ olasın. Sen nasılsın? Eyvallah, eyvallah. İyiyim ben de işte. Ne olsun, uğraş dur, iş güç falan. Sana da güzel bir haber verecek. Buyur kardeşim, dinliyorum. Kardeşim, bizim şirkette tam sana göre bir iş var biliyor musun? Bizim şirkette benim yardımcım olmanı istiyorum. Tabii sen de istersen. Ee, ben sana sonra haber versem olur mu? Tamam, tamam sonra konuşuruz o zaman. Haber vereceğim. Hadi görüşürüz. Bizim şirkette benim yardımcım olmanı istiyorum. Tabii sen de istersen. Efendim efendim. Ha, e, evet. Evet bugün konuşuruz demiştik. Ee, peki. Peki tamam. Tamam efendim. Bugün mü? Tamam. Tamam. Ben birazdan çıkıyorum o zaman. Tamam. Evet Erhan. Yarın da gidelim. Kızlar da gelsin yine. Tamam. Tamam. Görüşürüz. 1 Mayıs nasıl geçti? Bayriye Yakat? Ne 1 Mayıs ya?